Assalomu alaykum. Siz sog' bo'lsin. Rahmat. Sizlar bo'lsin. Buxoro 7 turadi, Buxoro 7. Aqlaqlama. Aloqagacha Buxoro 7. Qoidabuzarlik bo'ldi, hujjat tekshirish. Hujjat tekshiramiz. Yo'llarga qo'ygan ikkinchi bandiga yozilmadi. Hujjatlar uzun bo'lsa, qo'ylarimiz yo'q. Bitta xizmat guvohnoma bilan tekshirib, tanishtiring. aka yilni ko'rmayman yigirma ikkinchi yil o'ttiz birinchi dekabr qanaqa hujjatlarni beray aka haydovchilik qayd qilish majburiy arkadaşın abi. Gaz mı benzin mi? Gaz aga. Gazını sıkan yapalım neresi? Yok bir olmayma. Ama şu. Bir yok aga bir iş aga. Para mecburatı yok. Aç ki zorun var da soru soramazsın. Siz mecbursunuz ders kılamaya çalışın. Tera şey yazılgan aga. Mangam kızı koşan arsa. Yetiyor. Yetiyor. push. Johnny's Damas'ın mı oldu? Kumanayız. Johnny's Damas mı hake? Değil mi? Göl harekat koydular. Mailin bitti körsem eşen hake. Ya düşündüm özüm uçu mailin bitti körsem diye. Neçi dediniz aka? 710. 710 icbanı yollugan, transit postlarga, yalnız talep olmasın. Yo yo, böyle gap yok aka. Sizge yani aynı aptechka mavsuz chiqoqlardan bormi? Albatta. Yo, bölüşü kerak degan joyini ama. yo'q tekshirish aka u narsa aka motor o'tayotgan vaqtda aka yo'q man endi o'zimni e, o'zimga yuklatilgan vazifa u narsalar bo'lishi kerak yaxshi endi bagaj e, bagajni ochish uchun guvoh hovlis bilan nima tuzasiz aka tushunmadim bagajni tushunmadim tushunmadim aqlli qanaqa gapirish bu aqlni qilmang ko'rsatdan ketaveringlar bo'ldi nima uchun sizning sizning noqonuniy talablaringizni bajarishim kerakman noqonuniy talabni bajarganingiz yo'q saymi ko'rsating o'sha joyni manga tushmayman pastga ochmayman bagajni ochmayman bagajni qanaqa gapirish bo'ldi bu qanaqa gapirish bo'ldi nima deyapman sizga man aqlli deysiz shaxsiyatga tegyapsizmi siz tushunmaysiz nima qilasiz shaxsiyatga tegyapsizmi siz shaxsiyatga ha nima qilyapsiz shaxsiyatga tegishni bilmayman sizga qanday bo'ladi aqlingdan yo'qsiz qayni aqlli qiling tushunmaysiz bilmaysiz ko'rsating deyapman sizga yomon gapni so'rayapman sizga sizga sizga yuklatilgan o'sha majburiyat yuklatilgan ko'rsatish tushuntirish majburiyati sizga yuklatilgan man dislokatsiyada so'raganim yo'q dislokatsiyaga shaharni nimasi bor undan tashqari sizning u yoqda ism sharifingiz kiritilmagan dislokatsiya siznikimi sizniki emasmi u yoqda yozilmagan manga dislokatsiyadan aloqa qilmayman dislokatsiya nimaligini sizlar yaxshi bilaman aka ochmayman bagajni darlodoma tuzing xolis ketiring chaqiring meni komandirimiz bo'ldi qanaqa gapiryapsiz siz aqlli deng nima degani u aqlli qilmang aka sizni aqlli ham yo'q man sizni qonuniy narsa talab qilayotganim yo'q хорошо qonuniy bo'lsa o'sha qayerda qonunda yozilganini siz menga ko'rsating man sizga ochaman o'sha bagajni o'sha gazni hujjatlarini ham ko'rsataman o'sha огнетушитель balobatarni ham ko'rsataman siz menga ko'rsating o'sha joyini qonunda qayerda o'sha narsa ko'rsatilgan qoidasini yozilgan oxa ko'rsatib bilasizmi o'sha narsani ko'rsatib qaytoqqa ko'ryapman o'sha narsani nima uchun sabrsizlik qilyapsiz nima uchun sabrsizlik qilyapsiz bir soat vaqtim bo'lmayman bir soat vaqtingizni ajratish kerak emas nima qilish kerak ikki soat mumkin ketishi mumkin 3 soat ketishi mumkin xizmat vazifasiz siz shunaqa chaqiring komandir biz vozni bera qanaqa gapiryapsiz siz videoregistratор sizga to'g'rilaganim sizga birovni alam qilyaptimi nima ha nima qilyapti to'rtkivoy emassiz aqlli hujjat tekshirish deb olobsiz bagajni oching agni tushishini ko'rsating gaz hujjatlarini ko'rsating ha to'qqiz yuz 6 bandini yaxshilab o'qingchi nima yozilgan o'sha yerda nima kuchga kiryapti kuchga kirmabdi ey yashangi ey yashangi переодеться sizlar topshirasizlarmi yo topshirmaysizlarmi ha Tushmadim. ha bagajni ochmayman ko'rsating joyini man qidiryapman sizga ko'rsatman debsizku endi man majbur bo'lyapman o'zim o'zim o'sha narsani qidirishga siz manga to'liq ma'lumot yetkazib bermayapsiz xodim bo'la turib tushuntirishingiz kerak hurmatli haydovchi mana yo'l harakati qoidalari kitobida mana bu 7 yetti o'ninchi bandda yozib qo'yilgan хорошо man topaman sabringiz yetmayaptimi sizni 2 soat qidiraman Kirak bölüsene aga. Ha 5 su ama. Malum mu? Yetiyor ön. Avtomobiller körükden o'tkazish joyi belgisi bilan ko'rsatilgan maydonlarda estakada yok ko'zdan keçiriş çukurları borligini bildiradı. nima degani u yetti yo'l bana yetiyor. Yetiyor ön bana. transport vositalari quyidagilar bilan jihozlanmagan bo'lsa o't o'chirgich balo batar balo batar balo batar ну и что дальше undan keyinchi transport vositalari quyidagilar bilan jihozlanmagan bo'lsa Xo'p. Ha? Bor anda o'n narsalar? Nima Nimani so'rayapsan? Agin tushib tiltab. Ko'rsatmayman. Ko'rsatmayman. Bagajni ochishim uchun mana u yoqda shaxsiy narsalarim bor, boshqa narsalar bor, o'sha uchun ikkita ikkita guvoh keltiring davlatnoma tuzang bagajni ochib ko'rish haqidaligini keyin ochaman o'sha guvohlar e, guvohlar bilan birgalikda bagajni ichidagi narsalarni ko'rasiz davlatnomani ham tuting schon nach Rajam da. Mana vaqtimni o'g'lovsiz. Inspektor mana ko'p vaqtim o'rasida to'g'rimi yo'q mani vaqtim ko'p sizni vaqtingiz yetadimi man vaqtim ishimni qilaveraman manda ishim kuni bo'yi shu ishim biron bir shaxsiy adovatingiz bormi deyman manga nisbatan bilmaysizmi ko'rganmisizman e, endi aqlli aqli deb yo'q kitob bermadi siz manga barcha qilgan talablaringiz hammasi noqonuniy edi bilasizmi siz Ha? mı? Tamammi? mu? Eee